同倍，中，凉被。 准备。 倍，二条，两倍，八万，两倍，二条，两倍。 五倍。 中，两倍。凉被，两倍。二条，三倍。 八倍，六倍，两倍。 四倍，前奏。六倍，前奏。十倍，十倍。 后辈。 二条，一倍，五条，五倍，眼是，五倍，东园一点红，五倍。 三倍，娃娃，两倍，红二条，三倍，东园一边红，两倍，五条，两倍。 二条，两倍娃娃，三倍红中，五倍二条，两倍红中二条，两倍东园一点红，三倍全中。 五倍，二条，两倍，娃娃，两倍，娃娃，两倍。 好歹让我吃一个嘛！